E aí, jurados? E aí, como é que vai ficar esse caso? Jurado 2. Jurado 3. Venceu parceiro Diego. Aí deu empate. Então vamos outra aí de novo pra gente ver esse desempate. smoking. While I don't roast them, roast them, begging them seeds, I'm not joking, so back up. talk smack up, watch your response before they get smacked up. Yeah. E aí, jurados? E empate novamente. E aí, como ficou? Então, uma salva de palmas pro parceiro aqui, Emerson Hilt. Muito obrigado, galera.